Mm. oh, <laughs> yes. Yes, let's go. Bakit pa yung kandila doon Oh my god. oh my god. <laughs> Oh my god. Ah! Oh my god, I'm so scared. <laughs> Ayan na. Here we go. Oh. Doon mo na dalhin siguro sa kusina. Lagyan mo ng pinggan. Ayan, meron palang... Lagyan mo ng pinggan. May pinggan ba? Anong pinggan? Yung Dapat yung lang ano? patong yun. Katong. Anong pinggan yon? Oo. Sa tasa na lang. Kasi ito, alam ko may binigay akong kandila. Apat pa yata yung doon. Wala na. Hindi ko makita mo sa nakalaga. Ay, yatang ipagamit. Oh. Natutuwa. I can't believe it nagbibideo, ikaw nagpa-flashlight ka sana. Eh, kasi it's okay na kasi. So, it's okay. Doon sa lamesa yung para kakain na sa Gutom ako. Hmm. I agree with you. So, and this one. Huwag na, ito na lang isa ang gamitin. O, itong malapad. Patayin mo muna. Eh, wala na ta. Pagsabay-sabay ang ilaw. Mamaya na. Ayan, Isa lang. Oh. Patayin. <laughs> Kasi